Ronda en mi cabeza Viendo en el presente. La música no para, para mi cabeza, el bombo y la caja. Nada es tan urgente, tan solo tengo de liberar mi mente. Y un abrazo pa' mi gente. Y un abrazo pa' mi gente.